Thank you. digital recording studio, Moniari WhatsApp. like oqilagotda मोरी पहुंची रे कोई डीजे पनाचे छमा छम बिहार वाला खंगरी पहन के देखा दल कहता दुनुए पर बम नेपाल वाला खंगरी पहन के ढोरिए कर पहिर बा नजर जरैले सब पहिर बा ए ढोरिए कर पहिर बा नजर जरैले सब गईल दुनु छुअला दुनु छुअला चाहिले कौन हम बंगाल वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी बह के नेपाल वाला घंगरी बह के डायनामिक ऑडियो स्टूडियो छमा देखी के लाली पागल भइल सब बोलिका पागल भइल सब लइका लगे तुआ हब नहा हराब हमके चिखा दो तू तैका हमके चिखा दो तू तैका के तहरा देखी के लहली पागल भइल सब बुलैका पागल भइल सब बुलैका लगे तू आब नहाब हमके चिखा दो तू तैका हमके चिखा दो तू तैका कोइले बारो कोइले बारो मोहल कर परी पहन के छोरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी पहन के छोरी डीजे पर नाचे छमा छम बंगाल वाला घंगरी पहन के म्यूजिक बाय राजन रॉकेट तोहनी छुए ता तोहनी चिकन तुहनु गहल हो चिकन तुहनु गहल हो राइटर सोहनु देखी जवानी भइल बाटे बेहाल हो भइल बाटे बेहाल तोहनी छुए ता तोहनी चिकन दुहुनु गहल हो चिकन दुहुनु गहल हो सोनू विकास देखी जवानी भइल बाटे बेहाल हो भइल बाटे बेहाल हो देव के देव सुनील के देत बारो गम बिहार भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला भंगोरी पहिर के ए कर पहिर बा नजर गरले सब पहिर बा ए ए कर पहिर बा नजर गरले सब पहिर बा दुनु छुअला दुनु जुअल चाहिले कौन हम बंगाल वाला घोंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घोंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घोंगरी बह के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौरा मिक्स वाला नितीश राजा बुढ़ी काटे अरे ब्याह ससली हो जाएगा पूरा भोजपुरी में ये हल्ला बाटे केहू ढोढ़ी छील त तो केहू ढोढ़ी काटे ऐसा चीज सब फिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता हर ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चटे वाला गहना हिट हो खता खाली to पसंद बाटे पूरा भोजपुरी में भोजपुरी में हो पूरा भोजपुरी में नहीं खिला गप बिंदी आया चूड़ी में बिंदी आया चूड़ी में हो बिंदी आया चूड़ी में पसंद बाटे पूरा भोजपुरी में ठीक नहीं खेला तो बिंदी आया चूड़ी में यह गाना सुनी मन मीठो हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गाना हिट होखता ढोढ़ी जाते वाला गाना हिट होखता खाली नचो नचो के बाज गइल बाजा बाज गइल बाजा हो बाज गइल बाजा हाँ ढोढ़िए के छिली तो भइले बुलेट राजा चंदन नचो नचो के बाज गइल बाजा मीडिया वाला न खाते तीत हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चाचे वाला गहना होखता खाली गोठी वाला गहना हिट रवि रंजन का बताओ गलत खता कि सही होखता वे गलत की होखता वे सही नीत जा का हम कोही तू ही बताओ गलत खता कि सही धीरा जो धासु बात फिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चाटे वाला हो गईल लागत कौन सब तीन लगे गईल बाहर से घरवा बहाना कके अइल भोला रे बोलमुआ आँखी में कके चले काजरा सखी से जिया पो ए सखी से जिया पो सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलमुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलमुआ मुँह में खिया पे लगा दादा मुँह में खिया धीरे धीरे खा राजा मिली मजा सुनता है सखी से जिया प सखी से जिया पो सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा मुँह में खिया पे लगा सबसे सखिया चैन से न सूती मुँह में खिया बे बलमुआ धके भर मुठी राजा जी की यादत से सखिया चैन से न सूती मुँह में खिया बे बलमुआ धके भर मुठी राइटर हम बताई देवेंद्र दिमागी करे भागारा जिया जिया प्यार से बोला के बोलो में पे लगा दादा जिया प्यार से बोला के बोलो में पे लगा दादा presented by Apan music India बिंदिया हिला दिल बा तहरा लीला रख लीला रख बिंदिया ये जान इंडिया हिला दिल बा हिला दिल जब से दिलवा में जोहर मिला दिल मिला दिल मिला दिल बा देखो जब से दिलवा में जोहर मिला दिल हो मिला दिल बा तारा लीला रख बिंदिया ये जान इंडिया हिला तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला दिले चल लू हिला के मन पगला के लोभा दिले बा हो हाँ लोभा दिले तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला दिले तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला yeah, बिंदिया ये जान इंडिया हिला दिल बा तारा लीला रख बिंदिया ये जान इंडिया हिला दिल बा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा Oh, रही हम सफर में तो दूर मिलल रही हम सफर में तो दूर मिलल जब छोनी हम तो बसवा बगल में सासवा मिलल जब छोनी हम तो जितना दर बैठलिया रवा माथा हमर चाट गेल चढ़नी जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससवा मिला जब चढ़नी जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला मिलला जब चट चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला मिलला जात रही हम सफर में तो दूर जब छोड़ो तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा जब छोड़ो तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना के सटे जबे पे रात भर नचैले बा नाचे रे गईनी लहंगा उठैनी लईका राइफल के नली सटैले बा छवरा दस टकिया धरैले बा के सटे जबे पे भर नचैले बा से जब पे रंग दे पे रात भर नाचे रे गईनी लहंगा राइफल के नली बा छवरा बा के सटे जबे पे रात भर बा Apan music digital recording studio मोनियारी वाजा मालो हिंदी बोले रे और हाँ, दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे हिंदी बोले रे हो जो ही से देखनी हो बनी पगलाई रातो दिन अखियों में नींदियों न आइल चले ली जब पतली ओकर कमहो हो रोटोले रे अरे दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे हो दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी Yeah. पहिरे एक यही अदा पर तो फीदा हो में आब रानी महरे बना पानी पपना आज डाल डाका चलो जवानी पपना आज डाल डाका रात में है ऐसा ना धागा ना डाला मोर पतारा जेने जाई बनत नइखे जातारा हर जय हन गय लग बनेला हो मिजाज रोज लग गय लग बनेला हो मिजाज हटोरा ढोरी प बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जावानी पकड़त बाटे राज हटोरा ढोरी प बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ी जवानी पकड़त बाटे रहा नहीं पकड़त बाटे रात तोरा धूरी पर बैठल बाटे शनि महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे जिनको तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सनी महाराज आ चढ़ली जावानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सनी महाराज आ चढ़ली जावानी पकड़त बाटे राज धतारा जी का राज Gracias. जाऊ तब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में देवरे के लेके सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में देवरे के लेके सूतब ही रोदैया रौनक रंजीत फोन करे न सैया पूछब रात में बरे दिले के सूतब अपना रजौ से सखी पूछब रात में बरे दिले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में बरे दिले के सूतब निंदुआ पेले न करे हिला रे मन बहरी करे हिला छतिया हस सके छतिया हद तकिया दब के सखी थोरवा हम पूछब अपना सहिया से सखी पूछब रात में दे दिले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में दे डरे दिले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में दे दिले के सूतब अपन म्यूजिक में होई धमाका जेन कमर हिलाई रे बधाई रे आज के कटाई रे बधाई रे बधाई आज के कटाई न रहिले सजहू के जाना हमहू कहले तोरा फेरा में रात दिन रहिले सजहू के जाना हमहू कहले तनी हमके दिखा दो नमकीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे दा अपन मशीन चलावे दया अपन मशीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे दया अपन मशीन बुझल चौकी बड़िया चंदन बेदारादी के तोहरा से प्यार बा हो तोहरा जवानी के छौरी चौकी बड़िया रवा सारा जा तोह से करत बड़ी प्यार हसीन ए हसीन तू चलावे द अपन मसीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे द अपन मसीन अरे चलावे न तो जवानी में न बुढ़ा जाए तक पुरान हो जाए मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो फिलहाल ऐसन मोर देला दरद आबा न मिलेला सीतामढ़ी के लइका चुमा ढोरी पले बेला हैरीगा के लइका चुमा ढोरी पले बेला चुमा ढोरी जो बना से डूबा हटा गिरे नदी हा जो बना से डूबा हटा गोली बंदूक इहा चले लगा हटा गिरे नदी हा जो बना से डूबा हटा ओ रहा उठा के पहरे गेला गहरम नजरी में सहरम बर्थडे के सजा ले ली मजा पैसा दे बेला सीतामढ़ी के लड़का चुमा धोरी पले बेला हईगा के लड़का चुमा धोरी पले बेला के अपना कह रहा न तहाजा रोहित राजा धोली ही पहजा उठ के अपना कह रहा न तहाजा रोहित राजा धोली ही पहजा राजा बहाबू राजा नो तो मुँह में देह बेहला चोली से पानी टप टप चुहिए ला बेला सीतामढ़ी के लड़का चुमा ढोरी पले बेला हईरी गा के लड़का चुमा ढोरी पले बेला देखे में बहारू गोरी गा नंबर वन लागे जवानी तोहर आई तुम बम ऐसा मोर दिला दर्द अब न मिले बेला सीतामढ़ी के लड़का चुमा धोरी पले बेला हयरी गा के लड़का चुमा धोरी पले बेला प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक के मकई के पूजा पूजा पूजा पूजा पूजा कर ढोरी के पूजा खा के के पूजा कर ढोरी के पूजा मकई के भूजा कर ढोरी के पूजा खा के मकई के भूजा करे ढोरी के पूजा मकई ढोरी के पूजा जराई के कपूर दूर कर सखी टोना कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना कुछ नहीं हो जरा Digital Recording Studio, Moniari Waza.